一点三十三，骑车子从这个 Y S Q 到杨西立交那个方向，三环路，这是市中心，骑过去应该有八点五公里，需要五十分钟左右。因为红绿灯、十字路口太多了。啊，这个里边放了杯咖啡，咖啡我把那个盖子。 我那个小孔给关住、关上的。我不知道，这样骑安不安全？应该没问题。这个车不好骑啊，没有那个滴滴的那个车好骑一些。 还有那个哈喽出行的那个也好骑，啊，这一车乱骑，像一点三四三十五左右，骑过去应该在两点三十、两点半、两点二十。 这边也是 Q，以前这边生意非常好做，现在两边都是出租的商铺。你看旁边那些都没有开，棉织面都关掉了。左手边以前是北京华联的。 早就拆了，早就搬走了。这个是韩国城，以前是卖韩式的那些女生喜欢用的那种。现在你看好了，都没关门，都关掉关掉了。这一栋楼修了将近二十年了，十多年左右。 烂尾楼，是这这个地方是以前的染坊街小商品批发市场。这条巷子后面拆了，重新修了这栋楼，修到现在没修好。这边那栋楼也是修了十多年才修好了。前新世界百货，现在也搬走了。搬走应该是去年十一月 十月份、十二月份左右，现在你看那个字都还在。从世界百货，那个茂业百货以前是人民商场，现在还在坚持。那边的也是，有一个那个摩尔百盛也关闭了，搬走了。 就在那个比较高一点，就在贸易百货隔壁。个市中心都搬了好多，都住不住。疫情之前是开了的。这个空地现在是重新修，以前贸易百货。 它有拆了一一半的面积吧。这边是青年路批发市场，主要是靠那个九龙广场。九龙广场是最火的吧？现在面全是商铺出租。 这个方向就到春熙路那边然后那个国教幺七三那栋楼是成都第一栋最高了，三十三层。之前那栋楼是整个四川省应该是最高的。 这条路叫顺城大街，成都市第一条搞那个拆迁的那条路。之前有那个地下通道，就是整个一条街下面全是呃地下都是卖东卖东西的铺面那种，那个年代生意好做。 人还是挺多的。他这个过街隧道也比较多，地下的那个通道比较长，应该有将近两公里。 这是一条直线到刚刚那个岩石口那边。现在里面全部荒废了，没没人了，早就关关门了。看吧，关掉了。 对面那个是基督教上祥堂，市中心有两个基督教，这个地方一个还有第二人民医院那边也有也有一个。天府广场旁边有个清真寺，这个就是它的那个最高的位置，有钟表，有个时钟。 这个十字架，星期六、星期天开放时间只有两天。 平常都平常好像都可以进去。那段时间疫情的话关闭了吧，现在应该开了。 这是丽思卡尔顿和那个富丽广场。以前这个修了好多年，完全修好应该就这几年的事情。事情之前应该断断续续。 说了十五六年吧，这个地方一直火不起来。这个商场嘛，一直火不起来，从来就没看见有什么人，里面也是稀稀拉拉的。这边主要还是公寓、出租那种。这里面很多酒店。 说，左手停一下，试一下。这个地下地下商场，荒废了好多年了，也就开业的时候应该火了几年吧，夏天的时候。 下面人最多了，因为夏天热，大家都去避暑去了。 有截有截图是吧？啊，然后就是那简简易版的也可以。再重新装修。呃，你签签签合同可以一个人，到时候网签两个人就行。那购房资格的户就是成都户口是哪个地方？ 要需要他的，要需要需要他的，就是说明那个那个那个？嗯啊，啊看看这个。就今就你们今天的都行嘛，今天都行的话，我们就今天今天不行，不好意了。这一栋楼在重新施工、重新装修之前，这栋楼就存在，好像是卖那个家具方面的。 这条路叫西域龙街，以前这两边全是卖自行车、山地车那些，现在全部都搬走了，有些地方都拆了，就左边那些地方拆掉了，那个也是在重新装修的那栋楼，下面之之前全是卖自行车。 这栋楼长成这个样子了，它旁边在地铁站，以前。 这个地方，这个十字路口以前是成都市最繁华的地段，罗马市嘛。这边以前的金融机构比较多，还有文轩书店现在都搬走了，还有医院，还有那个人行天桥那些全部都拆掉了。 这边在施工，好像修一个那个公园吧。以前那那边全是老房子，就是在四五层左右。 那边就天府广场，那个高楼那个是房地产交易中心，买房子过户在这就在那个位置，就在那边去交易。这个地铁站较，规模比较大，这边也是。 这个下面以前也是个百盛嘛，是什么？购购物中心现在也就也早就拆，早就跑了，早就撤退了。 人行道，这里面有人，喊一声“万马奔走”，他就来人了。他在这里。左手边以前全是住宅楼，就老的那种，非常年代久远的，应该是五六十年代那种风格。全部拆了。这个医院之前那边也是政府办公的地方，后面政府部门搬走了，然后交给医院了。 是成都市第三人民医院。之前这个这个楼，这个和前面那个都是省政府的，好像好像是。这车停在这个地方排队进停车场。这个新修那个楼应该也是第三人民医院的。医院太有钱了。 都是老的那种楼，你看每个窗户都有装防护栏。这个和做那个监狱有什么区别吗？我们一直走就是一环路、二环、三环、四环、五环、六环、七环。现在我们在内环路，现在。 前面是八宝街，这下面是下穿隧道。再往前面走，有个下穿隧道，它有拍那个你的车有没有年审，没有年审的话，会会立即通知附近的交警将你拦截，然后呢你会被现场处罚。 这条路一直走，终点站在都江堰市的礼宾广场那边，应该距离应该有个七十公里左右，七八十公里。这条路早上单行道。 晚上十七点半以后也是单行道，这个是这样规定的，就早上只能进城，对面就进城方向嘛。下午十七点半以后只能出城。哇，这个狗狗还在这儿等呢。前天、昨天我看到它就在门口。 在这边关了好多门面，对面你可可以看到，这都是三年前不可想象的。 这栋楼是海港城，现在也关门了。 好多店面都关门了。成都那个洒水车太勤快了。 每天都要撒很多次，特别是我们家门口，沿春熙路那一块儿。有时间，一个小时一次。刚刚之前那个车是理想的 L9，现在月销量在一万台左右，卖的最好了，中大型。 SUV，这个也是，对面的也是，绿色的也是，L9，四十二万到四十五万左右吧。 成都市税务局，那个是哪个区的？青羊区的吗？ 太快了吧！绿灯都没有。送快递的哦，送外卖的。这一节叫槐树街。 再前面一点就叫一环路了，前面一点就一环路，一环二环之间的距离应该在一公里左右。前面一点点是永宁博物馆。 西安北路，然后左手边是西安北路，那边全是吃的，非非常有名啊。它对面就是琴台路和宽窄巷子。这个不知道，这个不知道是什么银行，现在还没开，还没开业。这边就是永宁。 有零度。 这边很多雕塑，中间的雕塑也有意思。一缕诗风常响起，谁把你福。 放不下，你始终没时间给爹妈打电话。 和就和现在年轻人一样，这就是永陵博物馆，面积不是很大。小时候来过一次，几岁的时候来过一次，后来就没来过了。 现在时间两点零八分。 限行二和七，成都这个限行搞了几十年了，它都是固定的。周一限行一和六、二四、二和七，星期二、三和八、四和九、五和零。然后你家里面如果几个车都是重号的话，尾号重号的话，可以去。 申请重新改个那个车牌号。这就是一环路，这跨线桥，前面过了那个，这个跨线桥就是抚琴路，这是一环路一西三段，地铁站五号线，抚琴站。 前面那个跨线桥，左拐到茶店子方向，金牛大道，金牛宾馆那边，一直走到郫都区郫县。哎， 环到二环距离也就一公里多一点点吧。这边都重新装修了，抚琴、片区这个有些小巷子全部重新装修了，和那个人民南路那边的玉林差不多，但玉林那边人气还旺一些。 北京那边巷子太小了，车子进不去，汽车好多都进不去，吃东西太多了。 到处都是个药房。这个地方是成都市中院，这边有很多大还有法开服务的审判法庭。 是吧？中年的。 拍摄时间，拍摄时间是十二分钟，还有百分之四、百分之六的电。出门的时候好像是百分之五十八左右吧。 前面有点儿反路了，再往前面走三环，二点五环，三环 天气还可以，今天一下就雾蒙蒙的了。 换电池了，手机哦，电池没电了，电，相机的电池没电了。